O son propágase a través de ondas de presión producidas no medio polo que se transmite. As ondas do océano a través da auga. Pero é a luz. Porque a luz é unha onda. Unha onda que en moitos casos pode xerarse no sol. Pero cando se xera no sol e se é unha onda, a través de que medio chega a nós? Se no valeiro do espazo non hai aire. A resposta da comunidade científica ata o século XIX era case unánime. Enchendo Valeiro entre os diferentes astros do noso universo, tería que existir unha sustancia de sorprendentes propiedades, nunca observada experimentalmente, pero que lle permitise a luz propagarse a través das distancias espaciais. O éter. Pois coa intención de amosar evidencias experimentais desta sustancia, dous científicos, Albert Michelson e Edward Morley, idearon un experimento que marcaría o comezo dunha nova era para a física. Michelson e Morley pensaron que se a Terra está a se mover a través do espazo, tamén se moverá a través do éter. E polo tanto, dende a superficie do noso planeta, sentirémolo como se fose unha especie de vento. Suamente necesitaban deseñar unha situación sensible a bondo a este vento de éter. No seu experimento, contaban cunha fonte de luz que emitiría un feixe. Este dividiríase en dous novos rayos perpendiculares entre eles, ao cruzar o que se coñece como divisor de feixe. Así, estes dous novos rayos percorrerían unha certa distancia, independentes o un do outro, ata ser reflectidos por dous espellos e volver a se recombinar no divisor de feixe do principio. E aquí, no momento no que se recombinan, xorde a clave do experimento. Pero para entendela, temos que facer primeiro unha breve introdución o fenómeno coñecido como interferencia. Como dixemos antes, a luz é unha onda electromagnética. Neste caso, para simplificar o exemplo, imos a mirar soamente as oscilacións do campo eléctrico ao longo do tempo. Como podedes ver, os valores desta magnitude oscilan entre ser positivos e negativos cunha certa amplitude. Mais, que acontece agora se xuntamos dous campos eléctricos? A resposta é ben doada. O campo resultante é a suma dos anteriores. Se as partes positivas e negativas dunha onda coinciden coas positivas e negativas da outra, dice que as dúas están en fase e producirase unha interferencia construtiva. Mais, se non coinciden, o resultado irás atenuando e incluso pode chegar a valer cero onde a interferencia será completamente destrutiva. Pois con esta idea na cachola, redebuxemos o experimento que os nosos amigos Michelson e Morley propuxeron. Nesta nova imaxe, o campo eléctrico da luz irá cambiando entre ter valores positivos e negativos conforme o feixe avanza na súa traxectoria. Cando este se parta no divisor de feixe, os dous raios resultantes seguirán oscilando de xeito sincronizado. E de feito, se os camiños que percorren ata volver ao divisor de feixe teñen a mesma lonxitude, tamén, unha vez aconteza esta recombinación, será coas ondas en fase e, polo tanto, observarase unha interferencia construtiva. Pero, se por algún motivo, por algún factor externo, algo fai que un dos feixes se retrase un pouco respecto ao seu xemelgo, entón, ao mellor, no canto de vermos unha interferencia construtiva, empezaremos a observar evidencias de que os feixes están desfasados e que factores externos poderían afectar de xeito distinto ao tempo de chegada dun raio respecto do outro. En realidade moitos. Pero, para minimizalos, o experimento levouse a cabo no subterráneo dun edificio de pedra. Ademais, montaron os seus trebellos en riba dun bloque de grés que a súa vez estaba flotando nun baño de mercurio. Con todo listo para medir, a hipótese era a seguinte. Se a Terra se move a través do éter, medio a través do cal a luz se propaga, poderemos atopar unha posición do noso experimento na cal un raio de luz tarde máis en recombinarse que o seu compañeiro, pois o vento de éter estará a retrasalo. E xente, aquí é cando vos digo que este é coñecido por moitos como experimento fracasado máis famoso da historia. Nada, por moito que me diron a distintos ángulos, non conseguiron ningún raio de esperanza que lles fixera crer que os feixes se desincronizaban. O éter non tiña ningún efecto sobre o seu experimento. Ou... Pode que non houvese tal éter? Que o mellor, a luz non necesitaba un medio a través do cal se propagar. E se vos gustou o vídeo, compartide e suscribidevos. E moitas grazas por chegar ata aquí.